Tajuk kita pada hari ini Raya Patri Mula-mula sekali kalau korang mati ke muda pada zaman sekarang ni Pesumpah sebahagian daripada diorang ni Hati diorang ni gelap Macam helket buka alti Tutup lampu Sebab patutnya masa raya ni Kita kena minta maaf dengan orang lain Tapi diorang tidak Diorang ingat diorang ni VIP Anak bangsawan sombong Ego tai kucing Mengharapkan orang lain datang sujuk dekat kaki Diorang minta maaf merayu Diorang cakap Aku takkan maafkan kau sampai bila-bila Lepas 2-3 saat Aku maafkan kau Aku pun ada buat salah dengan kau juga Sorry lah eh Aku ambil ah. tiga Kawan aku suing dekat muka kau kejap lagi Saya teringin pada bocah-bocah dekat luasannya Bila ada orang datang dengan penuh rasa kekesalan Nak minta maaf dengan korang tu korang Jangan reject dia Jangan acah jual mahal pula Anak bangsawan sombong tak guna ah, Sebab bila dia putus asa Gang kau cakap dekat dia apa Kau memang tak ada effort pun kan Nak minta maaf dengan aku Aku ambil apa tak menyabuk ah, ha? Aku pergi satu kilometer jauh Aku lari ke arah kau Aku swing 360 darjah Tempat-tempat kena muka kau Baru kau tahu apa itu kesakitan Akhir sekali untuk tahun ni Kita kuranganlah setan masa raya bakar dia letak dekat belakang korang Sekali meletup Sumpah aku cakap Aku buka jurus wing chun Aku aku terbang Aku flying kick Muka kau Hari ni kau masuk hospital Esok kau mati